方向上的管理才真真是最要紧的时间管理，而走错路是最大的时间浪费。但有个疑惑，怎么才能判断自己的职业定位是正确的呢？打开这篇文章，我告诉你最好的定位方法。你听不听？别闹，我有点反应不过来。职业到底要不要定位？其实这取决于你对职业定位的理解。如果你认为职业定位就是确定一个准确的目标，甚至是可以终生从事。 非常适合成就自我的精准目标，那请出门右转，中金补上一卦，然后如获至宝，践行终生。我能告诉你的是，与目标绑定的定位不是定位，而是计划。真正的职业定位其实可以解读为阶段性的策略，请注意是阶段性的，所以需要根据不同阶段进行调整，是策略，也就是大致方向，不是一个可以直接奔过去的目标。 阶段性的策略才是真正的职业定位。且听分解。一、初入职场，最好的职业定位提升能力。有人刚开始工作就一脸惆怅的来找我，我真不喜欢自己的工作，又不知道要做什么，我该怎么定位呢？滚，定什么位？好好工作。当然，这只能是我的内心活动。我为什么这么生气？因为你两句话就把自己所有的路径给堵死了。如果不让你好好工作， 那不就生无可恋了吗？不喜欢现在的工作，这是职场初体验。如果有大数据统计的话，我敢保证，有大部分人都不喜欢第一份工作。那不喜欢的原因是什么呢？又有一多半是因为缺乏职业基本素养和职业能力，搞不定工作，而压力和挫折一定会带来负面感受，不喜欢是正常的。除此之外，还不知道自己该做什么，这是个大问题。 唯一的解决方法就是更多的探索与尝试，不过前提是你得有获得尝试机会的能力，以及能正确的尝试，不然只是从一个职业初级到另一个职业初级，体验到的也总是初入门的挫败感，什么时候也不会有喜欢的工作。所以初入职场或者刚刚转型到一个新领域，一定要潜心提升能力，打怪升级，即便是不喜欢。 也是在一个领域里做到及格之后，才有资格换。而这个时候，你在一个领域里积累的职业能力、沟通、写作、学习、执行，完全可以迁移到别的职业里去。二、变化之中，最好的职业定位发挥优势。在大城市，在互联网领域，在创业公司，一群人整天被各种公司战略、市场策略、行业趋势折腾的晕头转向，每天改一个方案。 每周调整一个策略，每月转换一个方向，每个人都内部换了好多岗位，我该如何定位呢？我做的事情会不会太杂了呢？将来要如何发展？我想这也是很多人为职业定位感到焦虑的主要原因。外界变化太多，不安全感出现。如果不能引领变革，本能就会趋向于稳定，趋向于确定性的方向。可以引领变革的人毕竟少数。 更多人如何在变革的浪潮中把握好自己的航向呢？既然外界不可控，那就控自己吧。发挥优势是变化中的最佳策略。在每一份工作项目中，如果用心完成，一定会让自己的优势慢慢显露出来的。可能是写作能力，可能是创意点子，可能是沟通谈判，可能是演讲表达，可能是组织活动，可能是项目管理，总该有一项你在职场安身立命的本事。 进而，如果能总结出外显技能背后可以看出来的更为抽象的天赋，那么优势就更为明显了。一旦总结出来优势，定位就只有一件事：只做与优势相关的事情。没有机会，创造机会也要做，不必再纠结于某个具体职称，甚至都不用看招聘时的职位描述。我在几年前曾经对国内五十多个行业的几百个职位进行过调研，有信息收集，也有专业人士访谈。 最后得出这么一个有趣的结果：同一职位名称在不同的组织中，或许会做不一样的事情；做同样事情的工作，在不同组织中可能叫不同职位名称。这样你就知道，如果把自己定位在某个领域，甚至某个职位上，是多么的不靠谱了吧？不靠谱的变化的事情，反倒是简单的事情了。只要压定你自己，所有的问题都解决了。只要瞄准一个能发挥价值的工作，定位就完成了。三纠结诱惑中。 最好的职业定位死磕梦想。有人问我在公司有很好的发展平台，但是有朋友希望一起出去创业，前景似乎也不错，到底该如何定位呢？有宝妈们问我，处于职业上升期，好不容易熬到孩子三岁，有更多时间投入工作时，二胎政策放开了，这时又开始纠结了，生孩子就面临有几年要放弃工作，放弃最好的职业上升期。 这时该如何定位呢？以前很多人都以为，一个人就是因为缺乏能力和资源会迷茫，但是不知道的是，一旦有了资源，能力提高的时候，选项出现也会开始纠结，依然不知道方向在哪里。方向在心里。为什么工作？为了自我实现，为了发挥个人的价值，为了通过工作来实现梦想。当一个人陷入表面的资源、利益、机会、可能的时候。 因为无法绝对理性的预测未来，于是就会特别纠结，而每一个纠结无不是源于利益与梦想的撕扯，什么都不想放下，虽然也知道不可能，回到梦想吧，这是最让人安心的选择，会让你感觉到是在为自己而活。前几天一个咨询课结束后，来寻者告诉我，他最大的收获是感觉自己自由了。是的，为自己的梦想努力，才会看到天赋。 才会感到快乐，才会自由。你看，所有的定位都不指向具体的目标。当你有了能力，怀揣梦想的时候，路就在脚下。在不确定的今天，精确的定位并到达，不是你努力不努力的问题，是这时代如流沙，也并无明确坐标。我们没法定死目标，我们只能理解规律，持续的做高概率、符合规律的动作，安心的期待最好目标的达成，这就是最好的定。